Você não, não sei o que, que você imaginou quando você era pequeno, mas com certeza. Eu achava que ia trabalhar no McDonald's. Não, mentiroso. Não, não, eu realmente achava, cara. É mesmo? Aham. E Tipo, era meu plano. Assim. hambúrguer? Assim. Palhaço Cara, hamburguero? cara. Você era mau aluno assim? Pra né? caralho, Ele nem não ia pra escola, ficava, ia ficava jogando escola. Dota, cara. Eu, eu decidi ficar. Eu decidi não ir na, <laughs> na escola pra ficar jogando videogame. Eu, eu, eu acho que a minha mãe que subornou é. o colégio lá pra eu terminar. Porque eu não, não conseguia terminar, eu não aguentava. Era muito ruim você, tipo, ter que estudar. É muito desagradável. cara, eu também odiava, mano. Eu odiava. E aí que e o game. Por que, por que, que você odiava? Por que, que a gente odeia estudar? Porque você. É, é, você não tem recompensa de endorfina. Ó, tô lendo aqui um texto. Você vai ficar naquela mesmice. E quando você vai jogar um videogame, você recebe na hora um estímulo. Ah, deixa eu melhorar, blá, blá, blá, blá, é. blá. Ele dá prazer. É muito mais divertido jogar. Muito. Eu acho que é, talvez pro cérebro seja melhor, mano. É porque, mano, eu, estudar é importante no sentido que você tem que saber ler e escrever, você tem que saber fazer as contas matemáticas, tem que entender mais ou menos o que, está acontecendo na vida, né? Tipo, o que, que é gravidade e tal. Mas eu acho que, tipo, 80% do, da matéria que eu coloquei pro meu cérebro lá, acho que eu podia estar tá usando esse tempo treinando.